准备好了吗？不要逼我出手！我就不信那个喜羊羊不中招。 <laughs> 神秘国度中，狼与羊意外重逢。灰太狼是出了名的狡猾的。灰太狼正在酝酿一场阴谋。他们是陷害你的奸细。诡计的背后另藏杀机。友情，快逃吧！ 我不会丢下你不管的。亲情。小宝贝儿，从小还没有吃过一只羊。爱情，历经考验。 <laughs> 就算死，我也要永远跟他在一起。众将士听命，将大肥羊们，哦，将将将将喜羊羊军团成员带到我的帐篷来。喜羊羊，咱们又见面了。老公，啊，见识一下我的厉害吧。